Roberto Uriarte, Unidas Podemos bizkaiko diputatua, egun hon? Egun bai. Gaitxeari ginen esaten eh, ez dakit eh, entzutera iritsi otezaren, inigo urkulu lehen dakaria kondabazka irratikateari eskenitako elkarrezketan esan duena, zuhurtzia zaztertu beharko direla Ba orain basurtoko eta txagurritxuko fokoetatik datozen datuak astelenetik aurrera irugarren fasetik atera ala ez erabaki horren inguruan zure iritzi, Euskal Autonomia Erkidegoak itxoin egin beharko luke orain alarma egoratik eh, ateratzeko? Bueno, ni bat natorre eh, urkullu kezantakoarekin ikustu dut ba, ba, gauza ba, kontu zibil bergarela eta eta ikusi ezkero ba seinalea daudela eta eta basurtuko da txaborretzukoa ba bueno badira neurri baten, ba ba seinaleak ba nikuzte dut gauza aztertu egin berdirela ikusi egin berdela e, aurrera jarrai dezakegun ala atzerakadarik egon daiteken eta eta bueno eta ikusiaren gain eta batez ere beti bezala kasu hauetan nik uste da ba, beti batez ere jakitunen edo adituen, adituen esanetara egon behar dugula eta eta bueno ba osasuneko adituen esanetara ba ba erabaki e, aurrera jarraitu, la pizkate astirotxoago joan, ez da. Mm. Bueno, azken baten ez da, ez da politikoa, baizik, ba, bueno, edo sin ikuste dute, edo sin kaleko pertsonak pentsatu dezaken, ez da, ba, ba bueno, lasai joan behar dugula, e, importantena ziurtasuna dela, eta eta nola baiteko reborotitxorik edo e, egonez gero, ba, ba, hobe obastiro joan eta eta behar den bezala hartu hartu beharreko neurriak. Normaltasun berrerako dekretua onartu du Espainiako gobernuak datorren eh, asteazkenean eztabaidatu behar du kongresuak ea jotak eta ciudadanosek dagoeneko aldeko botoa ziurtatu dute eta alderdi laranjaren eskariz zirriborroa aldatuko du gobernuak segurtasun distantzia 2 metrotik metro terdira murriztuta ciudadanosek argi izan duena da negozioen edukiera azteko modu bat zela hori, ez dakite hemendik ulertu behar den osasun irizpiden gainetik ekonomikoak gailentzen ari dela une Espainiako gobernu egiten ari den negoziazio horretan? Bueno, nik uste errespeto osoarekin e, eh, ziudadanos egiko, baina azken baten, ba, bueno, ziudadanosek e, eh, laguntzea gobernuari baiesko emateko, ba, justifikatu egin behar da, neurri baten, E, eta justifikazio iba bi metrotik bat eta dira bueno egia esan kalean ikusten dugu ba jendea estabila metro batekin nurtzen e, zuzen zuzen zen baten mm, ez besteko importantziarik emateko azken baten norbere burua justifikatu behar da kasu askotan eta neuronetan bazken boladan nola gerota beste eskuinen gandik, alderdi populararen gandik eta bosen gandik e, baurrunago dagoen e, ziudadanos ba, neurri baten justifikatu egin behar du zozeren truke egiten duela eta sozer lortzen duela ez diote importantzian dirik ematen bi metro, metro ez dut uste hori horren erabakik denik, baina bueno, azken baten ba, ba, arrazoiak arrazoi eta bueno, ba, ba, neurri baten mm, hartu behar diren neurri logikoak hartzeko E, ziudadan oze pausua ditu, baina neurri baten hain, hain, hain e, posizio arraroan egon da beste edo egon dira eskuin guztiak ze eskuin bat neurri baten ba, ba posizio normalagoetara e, pasatzen bada ba, bueno, ba, besteengandik e, urruntzeko baseo ipatu behar du nola edo ala Eta inberda, eta nik uste duela gehiago, ez Eta urruntze hori zuk denboran, esan nahi dut, arnaz luzeagoko mugimendu bat bezala ikusten duzu, alegia zidadanoseke gobernuarekin lortutako akordio hau pandemiaren testu ingurutik ere atera liteke, aratago joan liteke? Nik espero dut, bai ez, nik espero dut, eh, bai, bai zidadanos eta beste bi eskuinak e, eh, denporarekin konturatuko direla ba orain arte eraman duten estrategiak ez, e, ez ditu inora eramaten ez dago lainungo e, posibilitaterik pelaburrera e, gobernua botatzeko eta eta konturatuko dira alperreko estrategia dela eta estula estula funtzionatzen eta eta sustendu egingo dutela nik espero dute ba bueno ba ciudadanos alderdia neurri baten e, eskuin normalizatu bat bihurtuko dela eta eta bueno ba noizbeinka akorduetara iritsiko dela e, gobernuarekin, beste batzutan diskrepantzian egongo da, baina normala den bezala, baina mm. nolabait e, ba, beste eskuinek e, darama, daramaten estrategia e, e, ekstremista hori ba, balde batera utziko duela eta normalizatu zuango dela bere partizipazioa bizitza politikoan. Hmm, e, esan liteke Santsesen gobernuak Ciudadanos EAJ aliantza horretan bilatu duela legealdiaren egonkortasunerako makulua orain? nik uste dut e, eh, Euskal Derefatzaren kasua ez da, ez da berezi hau da gaitzespen moziotik aurrera ari da kolaboratzen gobernuarekin, hor ez dago, ez dago desberdintasunik. E, eh, kasuan ez orain hori iritsiko den, bakarri dakigu orain arte ba, preste gondela lusatzeko e, eh, krisi goeraren e, aurreko neurrietan, baina bueno, hau ez da ez da horren erabakikorra gauza bat, politikoki apoiatzea gobernu bat, eta beste gauza bat, bakarrik e, neurri sanitarioetan. Ez da, barain arte, ziudanosek ez du e, pauso handiagorik eman, bakarrik egin duena daba, noski argita garbi alderdi popularrak eta bosek ere egin behar zuten, hau da, e, osasun krisi larri bat dagoenean, ezin dira, noabeko, postura, ero kritika, estremistak edo, edo, ezin da jokoa utzi, ez da, eta neurri horretan ez dakigu, baina Euskal jeltzare ari da kolaboratzen gobernuarekin gaitzespen moziotik e, beste alderdi batzu bezala, eta horrez da egon eh, aldaketa berezirik, mm. aldaketa egotekotan egon daiteke ziudadanosen kasuan, baina orain artere badin otzun, nik uste dut, askotan bakite em, kasetariok eta, bueno, ba, ba, azken momentuko mugimenduetara egon behar duzuela adi, baina, bueno, orain dik ez, ez dakibun oraino aldaketa sakonagoa izan, izan daiteken mm. edo bakarrik pandemia pasatu arteko ba, olako tartetxo bat, lasaitasun tartetxo bat eman logikoa izango litzatekena munduko edozein, edozein likutan ez da. Eta hortaz hori argitu arte, pentsatzen dugu aldaba guztiak eh, jo beharko dituela Sanchezen gobernuak eta zabalik izango duela baita ere eh, errezerekin eta EH Bildurekin negoziazioa legealderen no. egonkortasunari begira. No, noski eta ez bakarrik behar izan dauelako, nik uste dator e, sinisten badugu demokrazia sakon baten, demokrazia azken baten ez da bakarrik gehiengoek agintzea e, gutxiengoen gain. Osa, demokrazia baita, e, nola baita, konsensu zabala gizarte baten barruan, alik eta konsensu zabalenak lortzea eta saiatzea, e, kontrapisuak egon behar da, egon behar dira, oposizio egon behar da, baina baita, e, alderdi guztiak e, saiatu behar dira baita alik adostasunik handienak lortzen, eta, bueno, e, logikoa da, aldein neurrian basabaltzea akordu batzuk gobernatzeko, baina ez bakarri gobernatzeko lege asko aprobatu behar dira, adostasuna asko lortu behar dira, eta batez ere krisi batetik irtetzeko, ba hor, e, nola baite denek lepoa jarri behar dute, lagundu egin behar dute denek, eta eta neurri horretan zabaldu egin daitezke leku askotara, eta ikusten ari da ez bakarrik, esan bezala, eskualde jeltzararen kolaborazioa, baita Euskal Herria Bildu edo, edo Euskal Republikanak ba, hauek ja mm, gaitzespen moziotik ari dira kolaboratzen, mantentzen dira kolaborazioan eta bueno, ba, momentu honetan badiru di ciudadanos ere badoala sartzen e, bide horretan, baina bueno, e, egoki izango litzateke neurri baten naiztak gauza askotan desadostasunak agertu, baina beste gauza batzutan ba, ba, kolaborazio gehiago mm. gotea alderdien artean. Ez da, beste parlamentu normalizatu askotan ematen den bezala, eta eta Eusko Legebiltzarrean bertan, edo euleko askotako parlamentuaten ematen den kolaborazioa, ba, estatu mailago parlamentuan, e, Madrilen ere eurako ez da, kolaborazio normalizatuago bat egotea alderdi desberdinen artean. Juan Carlos, eh, Elena, Elena, errege meritoaren inguruko hauzia izpide da. Azken ordu hauetan hauzitegi goreneko fiskaltzak ikerketa abiatu du eskupekoak jaso ote zituen argitzeko. Eta gaur kongresuko hainbat taldeek, tartean EAJak eta EH Bilduk, erregetxeko kide ustez izan dituzten legezkanpoko jarduerak ikertzeko taldea sortzea eskatuko dute. Eta zuen taldea ekimen propioa lantzen ari zen, ari da, ez dakit zein den zehazki bi proposamenen arteko aldea? Bueno, e, eh, Podemos egizkatzen duena, planteatzen duena da ikerketa batzorde bat sortzea. Uste dugu nahi eta nahi ez eh, egin behar dela, hau importantea dela. Uste dugu Europa guztian hemengo egunkarietan izan ezik, emengo egunkarietan ez, ez apenas erik ematen, baina hartzen badituzu Suizako edo edo Belgikako edo Frantziako egunkariak horre ikusten da sekulako importantzia ematen diotela e, erregeak e, Suizan eta beste batzutan egindako e, gauzei eh, ikertzen ari direla juezak, baina ez bakarri juezak ikertzen, baizik iritzi publikoak, edabideak e, hortaz arduratuta daude mm. oso e, kasu batzutan badirudi ba nola bai testaferroa edo testaferroa bezala dirua sartzeko zuitako bankoetan erregeak erabiltzen zuena eta berak erabiltzen zuen e, pertsona bera izan zela momentu baten Ordon, bueno, gauza hauek ikertu egin behar dira gauza importanteak dira eta guzti dugu batzorde bat behar dela ikertzeko e, errege izanak e, Juan Carlos nengoak e, noraino norainokoak egin zituen eta eta nola egin zuen daukan fortuna e, izugarri hori lortzeko eta eta bueno ba neurri baten kontrolatu batez ere Saudi Arabiarekin edo edo bueno orko inguruko herrialdeekin izandako harremanak, monarkiekin izandako harremanak eta eta dirudienez hortik ateratako edo e, etorzitekeen dirua eta suizan sartu zena mm. momentu baten, eta gauza hauek ikertu egin behar dira, edo zin pertsona ikertu behar den bezala. Baina bi ikerketa hoien artean, ez bi ikerketa bide edo bi ikerketa proposamenen artean, Podemosek ezpaitu bat egin, alderdi abertzale eta Kataluniako independentistek ere babesten duten erarekin, aldea zein da, zueke abdikatu osteko garaietan egindako ustezko iruzurrak soilik hartuko zenituzketela kontutan? Norre eh, alderdi bakoitzak eh, berea egin nahi duenean edo edo nolabait protagonismoa nahi duenean eta kasu honetan ba, ba alderdi txikiek ba nolabait e, eurek ere protagonismo pizkatzu bat egiteko ba dira horre ekimetan ba, ba, baina azken baten importantena da ikerketa hori e, egin izatea eta eta benetako ikerketa bat egitea eta zoritzarrez... baina ikerketa ba, aplikatu osteko garaietara mugatuta Bai bai bueno ba, ez, ez, ez da horren importantea baino ez da horren importantea e, eh, azken baten e, egin behar da legeak e, usten duen e, neurrian eta legeak aurrik usten duen neurrian eta noski ba, bain inputablea denez aurre, aurrean egindako zera ez du una aitzakiren bat aurkitu behar inimputablea zenez jarriko du gauza bat olan gure artean desberdintasunak adieraziko ditugu eta problemak sortuko ditugu e, egin daiten e, e, ikerketa hori. Ez da nik dut importantena ikerketa egitea dela eta jakitea zer gertatu zen eta nik uste dut e, hor badaudela gauza, gauza batzuk e, inimputabilitate hori e, galdu zuenetik ere gauza importanteak daudela eta importanteena dela momentu honetan ikertzen hastea mm. eta ikusten hastea azken baten bakarrik esertzea mai baten eta eta aztertzen hastea ja gauza importantea da ze asko dago asko dago ikertzeko eta ikusteko eta eta bueno benetako e, ikerketa batzorde bat egiten bada eta espada egiten ba, momentu honetan eh, gertatzen ari bezala ba, horre konstruzio batzordea, bazken baten eh, alderdi popularrak eskatutakoa eta lan ederra importantea egin zezakena, baina eurak eskatu dutenak eh, eta bereziki alderdi popularra eta bosa ari torpedatzen eta eta ez usten lan egiten eta hemen gabiltzan neurri baten e, denpora galtzen edo lanik eginezinik behar den bezala ze planteatu dutenak behar izana, batzorde horren behar izana, gero dira ba, ostopatzen ari direnak. Ez da, mm-hmm. importantena da e, zertan konforme gauden, zertan aurreratu dezakegun alderdi desberdinen artean, eta importante izango litzateke batez ere ez joatea e, aitzakea jartzen edo ostopoa jartzen gure arteko e, desberditasunak areagotzeko baizik zertan egun gaitezken ados eta az gaitezen ba, ikertzen eta ikusten e, gertatutakoak eta hmm. eta lehen aldiz e, ikertu dezagun e, errege izan dakoaren e, Nola nahi ere, zuek e, gobernuan bazkide duzen alderdi, alderdi nagusiak, e, alderdi sozialistak, ez du uste kongresua denik errege emerituaren joka ere ikertzeko lekua horrek tenkatu dezake bi alderdien arteko harremana? Zan dute hauzi honek tenkatu du? ez. E, hau da, Eusko Alderdi, edo parkatu, Alderdi Sozialista eta eta Unidas Podemos e, momentu honetan daukaten daukaten akordioa akordio oso oso sendoa da ari dira ultresku indarrak e, hautsi nahirik akordio hori baina ez dago inolako inolako nolabait horre e, arazo sakonik. Eta zu nola ba- ikusten duzu alderri sozialistaren jarrera gai honetan? Bueno, ba hor ze gustatzen e, besteak e, nola bai kritikatzen ikusten nor, norbere e, jarrera saldu behar dela gukarri eta garbi ditu gauzak e, alderri kasuan ba, ba egia da alderdiaren barruan ba sektore desberdina daudela eta denik ez dituztela E, sensibilidade berdinak, e, bihar bertan gerta daiteke beste gauze baten inguruan, justizia militarren inguruan, egon daiteke austuratxoak e, koalizio koalizioko derdien artean, baina nik uste hori oso importantea dela, Oda, da, nola baite, eldutasun demokratikoa, koalizio baten e, eldutasun demokratikoa, e, nola baita nabaritzen dela, ez bakarrik adosteko, adostasunak adosteko kapasitatean, baita desadostasunak adosteko kapasitatean ere, hau da, onartzeko desberdinen arteko kolaborazioa, onartzeko desberdintasuna, iguzpegi desberdinak, eta gainera, ba, nola baita, hor usteko, elkarren arteko diferentziak egoteko eta onartzeko, ez da, uste dut horrek, eldutasun bat, e, eh, forgatzen mhm. duela, eldutasun demokratiko bat, kapaz direnean, ez dinuzu bakarrik gobernu honek edo bizozioiek bai, baizik, oroar, e, politika gintzan eta gobernu guztietan eta parlamentu guztietan kooperatzeko kapazitatea dagoenean onarturik desberdinak garela, ikuspegi desberdina dituguna, ban ikusti dut e, hori importantea dela eta orain arte bintzat e, gobernuari da ematen seinale guztiak e, sendotasunaren e, seinaleak heldutasun demokratikoarenak eta epeluzerako gobernu izango delakoaren e, seinaleak. Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatu eskerrik asko gargurekin zateagatik. Mi esker seguri bai. Bederatziak eta hogeita